何気ない日々の暮らしは続くのそれぞれの思いを希望を夢を奏でるの時にはセルフィッシュなマイン目の前にある絆もたやすく見落とす little 日に一度それすら叶わずそうだやり直して繋いでその手今ここで遠慮や我慢がデフォルトならば you